Не закрывай, открой, не надо. Пусть будет нежный полумрак. Нам целую ночь полумрак. Я так хочу, чтобы прикасалась твоя душа к моей душе, и чтобы вместе улыбались, если ты во мне, а я сердечко вместе бились, немного быстро, но тепло. На самом деле на постели одно лежало существо. И это правда, мы едины, глаза в глаза, уста к устам, и будто ночь вдвоем крестины, что возрождают душу.